I dag skal vi presentere HAN sin app. HAN er en eh, eh, interesseorganisasjon for eh, små bedrifter, små bondegårder, små kafeer, serveringsplasser og produsenter rundt omkring i det ganske land. Jeg anbefaler at hvis du skal ut og reise, at du laster ned appen til Hanen, som er veldig fin å finne alle altså små koselige plassene på. Eh, du går da til, eh, til eh, Playbutikk eller AppStore og laster ned det ikonet her, hanen. Så får du det på mobilen din, eller nettbrettet sånn, og så kommer du da til et flott kart over hele landet. Og hvis du scroller litt ut eller inn, så ser du at det er masse, masse bedrifter som tilhører systemet her. 468 i sør og 36 i nord. Så en eh, ganske betydelig antall medlemmer. Så kan du da eh, eh, scrolle litt etter for hvor du er i verden. Her ser vi et blått ikon der. Vi er på Sotra i dag. Eh, og vi skal finne den plassen vi er på. Her er masse Her er det Bergen. Altså rundt omkring Bergen er det jo mange plasser. Eh, og vi er da her på Sotra i dag, og her er det, her er det faktisk to. De ligger så tett at det er litt vanskelig å eh, dele inn. Der har du først eh, Glesvær Rorbu, som ligger der. Da kan du da trykke på den, så får du informasjon. Da kan du gå inn til deres hjemmeside. eller sånn. Og så har du Glesvær kafé. Så kan du gå inn på den, og så trykker du videre hvis du vil. Så går du inn på hjemmesiden til, eh, til den bedriften. Trykker på eh, hjemmesiden. Så får du opp eh, informasjon. Og sånn kan du gjøre med alle medlemmer i, i Hanen. Sånn at du finner eh, ting og tang om alle bedriftene. Så jeg anbefaler at du laster ned appen og Logg på oss, en av halens medlemmer. Ha en fin dag.